Знову місяць блукає зоряним небом. Знову чую крізь сон тихі кроки твої. Я не знаю тебе, я не знаю про тебе. І для чого приходиш з далеких тих? так багато тебе хотів запитати, та напевно, як завжди, не вистачить слів. Скільки повзати ще нам, а не літати. І для чого приходиш з далеких тих днів? Ти мені пробач, я колись народився в своїй країні. Ти мені пробач, я живу ніби вдома, але як емігрант. Ти мені пробач за забуті пісні і сльозу на калині. Ти мені пробач, безнайомий ніби все у нас є, більше навіть не треба. Синє небо і жовте колося ланів. А насправді ми просто тікаємо від себе. Ти про це нагадав нам з далеких тих днів ти мені пробач, я колись народився в своїй країні, ти мені пробач, я живу ніби вдома, але як іммігрант Ти мені пробач за забуті пісні і сльозу на калині. Ти мені пробач, незнайомий мій. Слава Україні! Ти мені пробач, я колись народився в своїй країні. Ти мені пробач, я живу ніби вдома. забуті пісні і сльозу на колині Ти мені пробач